a bankcenter. Szimbolizálja a pénzügyi szektor túlhatalmát, megzabolázatlanságát, pénzmosás, csalás, félrevezetés, mindezt Magyarországon a devizahitelek kapcsán ismerjük a legjobban. Visszafizethetetlen mértéke mennyiségű adósság. Azt a kérdést azért olyan sűrűn nem szokták föltenni, hogy oké, okay, de kinek tartozik a világon mindenki. Nincs meg Gyönyörűen ábrázolja ez a szobor azt a dupla gondolt, ami működik folyton. Állította ezt a szobrot az a kormány, amelyik egy kulcsos adót vezetett be, ami mellett az SZDSZ évekig kardoskodott, ami a neoliberális gazdaságpolitika egyik szent tehene. Valódi! Valódi! Valódi! Valódi! Valódi!